それと、あすみかなさん。かなさん、あゆみ先生のお名前を初めて見たのは DJ m a x オンラインです。 <gasps> うるさい。 <laughs> そうなのうん、今も、シカの動画をとっても気に入っています。シカ、それめちゃくちゃ私が若い時に、80年くらい前じゃないんですか。ええー、 見てくれてありがとう !Thank you for watching my working? そうだね、めっちゃくちゃ、私も、見た、あ、そうだね、私も、ほぼ、キュー、キュー、キュー、キュー、あ、違うよ。でも、ぬいぐるみ抱いている女の子書いたでしょ私。絶対そうだと思う。カナさんありがとう。それと、わざわざコメントしてくれてありがとうございます。 はい。私の、私が書いたものを、ま長く、長く思いて、あ、お、覚えてくださる。それと、気に、気に入れてくれること。それはめちゃくちゃ嬉しいこと。かなさん、本当にありがとうございます。